Hello，漂泊者们，大家好，我是东策划，很高兴和大家在明朝开发组奏前访谈里面见面。明朝自公布以来，收到了超乎预期的关注，我们也获得了许多宝贵的建议。 非常感谢大家对明朝的喜爱与支持。在看到大家的反响之后，我们备受鼓舞。同时，我们也觉得在此期间应该多和漂泊者们分享明朝的开发初衷、思路以及我们开发过程的最新情报。希望大家对于我们明朝可以有一个更深的了解。也欢迎大家在评论区里面留言，和我们交流你们的想法与建议。明朝是一款具备探索、收集要素的开放世界动作 RPG 游戏。 游戏将在多平台登陆。至今已经开发了将近两年的时间。在研发初期，我们设想的是在延续我们所擅长的动作战斗的基础上，去创造一个更加广阔、自由、更有沉浸感的开放世界。我们希望漂泊者们在这个世界里面的冒险、战斗、探索、收集等等行为，都是新鲜而有趣的。 相信大家已经看到了一些我们关于《明朝世界》设计的想法，比如角色可以登上墙进行垂直跑酷，可以利用终端装置吸收深海协助战斗，可以利用探索工具与各类特殊环境进行交互。总而言之，《明朝》所追求的不仅仅是“开放”与“世界”这两个词，更是拥有着高品质的动作战斗，以及更深层次的探索与收集体验的独特世界。 明朝是我们第一次接触 UE 四引擎，也是第一次接触开放世界品类的游戏开发。其实，在开发过程中，我们遇到过不少技术层面的，或者是设计思路层面的，或者是流程上的难题。例如，在制作如此自由的跑酷行为时，结合复杂的大世界地形，经常会遇到诸如卡墙或者穿模等等问题。在不断的优化地形规则跟移动的判定标准之后，我们才有了如今比较流畅的体验。 在不断的试错、总结和优化迭代当中，我们相信，明朝正在往着更好的方向前进。 最后再和大家分享一下我们目前的研发进度吧。首次公布之后，游戏正根据漂泊者们的反馈，对各个内容模块进行大规模的优化迭代。同时，我们也在紧锣密鼓地开发着全新的内容与剧情，从各家个性鲜明的角色，到更具挑战性的敌人，再到更加有趣的探索关卡。希望下次见面时，这些全新的内容可以给大家细细品味。 以上就是我今天想和大家分享的全部内容了。最后再和大家小小预告一下之后访谈的一些主题吧。我们会带来战斗系统的操作策略、美术设定的一些理念，以及我们深海系统的具体设定。相信很快会与大家再次相见。最后再次感谢所有漂泊者对明朝的支持与喜爱，谢谢大家，拜拜。